kiravuga ngo nyereka inzira y'ukuri kino cigwa ni cigwa tuzokwiga igihe kirekire kubera yuko kizoba gifise ibice byinshi bidasanzwe aho umuntu wese agomba kubaza yesu kino kibazo turarabira hamwe canke tuzogenda turabira hamwe ukuri kwa bibiliya mu nzira turimwo tuva hano ku ino twerekeza mu bwami bw'imana igice cya mbere intango intambara ihambaye ni byiza abagenzi yuko mu gihe twiga ibyigwa nk'ibi dushyira mu bwenge bwacu intango n'imvo y'imvano y'ibintu byose biriko biraba ku isi kubera yuko bibiliya hariya mwitanguriro igice cya mbere ku murongo wa mbere itangura itubwira ngo ubwa mbere na mbere imana umuntu wese iyo asomye uno murongo araca yibaza ikibazo gikurikira mbega ko ubwa mbere na mbere hari imana ikarema kandi bidutahuza iyo twavuye n'iyo turiko turerekeza biduha kumenya neza abo turi n'abo dukwiye kuba kugira ngo duve mu mutigiri w'abaneshi mwami we ushobora byose turakwinginze ngo uze udushikane kuri iyo ntego yacu twifuza gushikako mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mugenzi irema abakerubi hamwe n'abaserafi kandi ibaha n'umukuru wabo imwita rusuferi uno mumarayika yararongoye abandi bamarayika yari mwiza cyane atunganye ataga atagasembwa agira yamara igikorwa cyiwe yarashobora kuhanura abamarayika yababwira indinganizo nziza bakwiye gukorera ko yama yitabye inama ya data wa twese kandi umuco n'ubwiza n'urukundo bya data twese byashika ku bamarayika biciye muri uno mukerubi izina ryiwe ni rusuferi bisobanura ngo marayika w'umuco ikintu gikomeye cyashitse mu buzima bwiwe yarirabye araraba abona arakeye abona afise ubwiza bwinshi ubwenge imana yari yarabumuhaye aburutisha ubwiza bwiwe maze ubwibone buraza atangura kwishyira hejuru aravuga ati kubaha umukuru w'abamarayika gusa ntabwo bihagije ahubwo hinge ndondera uburyo nduga shike no ku ntebe ya data y'imana nange ndayicareko igitabo ca yesayi igice ca cumi na kane uhereye ku murongo wa cumi na kabiri harabyerekana neza ukuntu no mukerubi ashanje amababa yarondeye gukuza intebe yiwe ngo ayishikane no kumana dipa Ibyanditswe byera bimbarira iki bimbarira ngo kubera yuko imana ari urukundo imaze kubona ukuntu umutima mubi no kwishyira hejuru n'ubugumutsi byamaze kuza muri uno mumarayika imana yarondeye uburyo bwose yokiza kino kiremwa cyayo kidasanzwe iragihamagara iragihanura canka kumva uno mukerubi yaguye yatanguye kwigisha mu bandi bamarayika yuko irenganya ikintu gikomeye uno mukerubi yanze atanguye kwigisha ino nyigisho mu bamarayika abamarayika baragize imididane baravuga ati mm, sha ibi ni turakora iki ko tuzi yuko imana idukunda none uri kuratubwira yuko amategeko yayo atari ay'urukundo ataduha umwidegemvyo eh, abamarayika baramubwira ati no no no no no no no tubaririra imana yiyizire twebwe turafise ibibazo turi buyibarize apana kuza uraduhenda kuriya iyo mwabona abantu badapfa kunyugwa byatanguye ihereye kera rusuferi riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda ni mu bupfukamire abamarayika bose bikubita hasi barapfukama ijambo ry'imana rimbarira ngo na rusuferi ubwiwe arafukama yibwira mu mutima wiwe ngo nizere yuko ari bya nyuma mfukamye sinzokongera gufukama ukundi nubona umuntu akomeye ukabona umuntu afise amagara meza atagwaye amavi bamubwira mu rusengero ngo fukama hama kanka uzoca umenya ati no muntu afise aho yabikuye niwabona umuntu yigira igihahe akumva yuko atawo atawomusuzugura akwiye kuguma ashyirwa hejuru uzovuga ati ibi byo kwicisha byo kwishyira hejuru nta handi biva atari muri rusuferi ntiwabona umuntu akora ibintu kugira ngo yiyerekane gusa ariko mu mutima bitamurimwo nta handi biva atari muri rusuferi yemera gupfukama bitamuvuye ku mutima ariko urwango yampa yesu kirisita ariko aravuga ngo hinga uno munsi niyoberanye mfukame ariko ntago nkwiye gufukama ukundi yari yaremye byo ku masi atacumuye urukundo rw'imana rudasanzwe nuko yururuka ku isi yari yararemye itangura gukora ibintu itangura kuhazana umuco kugira ngo umuntu azohaba umuntu w’umuco imana igabanya amazi imusozi haraboneka kugira ngo umuntu azoronke ahantu ho kuba ho guhagarara nabyo nyine bimaze gukunda imana ibandanya ishyira kiriya kintu cyose hano ku isi nk'uko tubibona hariya mu itanguriro ku ugira gatandatu iherukira ku muntu imaze kunonosora byose ku munsi ugira indwi yongera kuri uwo munsi nyine ugira indwi iraruhuka igira na fete umunsi mukuru w'akataraboneka ibarira adamu mbere n'abazomukomoka ko bose kwama bakora uwo munsi mukuru ijambo ry'imana rimbarira yuko mbere no mu ijoro ntitwamara gushikayo uno munsi mukuru udasanzwe nk'icyemezo cy'uko twaremwe n'imana tugomba kuzokwama tubigira ibihe byose ijambo ry'imana ribandanya ritubwira iki ritubwira yuko muri icyo gihe uko isabato itashe haba hariho fete muri edeni imana n'abamarayika baraza bakagiranira imyishikirano n'umuremyi wabo yamara kubera yuko imana n'urukundo mwibuke yuko muri amosi igice cya gatatu ku murongo w'indwi havuga ngo imana yariko irarema adamu na eva imuhunga imu iri kirababumba hari agacerere gakomeye mu ijuru mbere no ku masi yose abamarayika bari barindiye ikintu kidasanzwe imana yari yigira ibereke rero abamarayika bari barindiye ikintu kidasanzwe imana yari yigira ibereke hari hari hagacerere kadasanzwe mu by'ukuri haba abamarayika bari mu ijuru haba bari burutse ku isi bose bari biteguriye kuraba ikintu kidasanzwe imana yari igiye kubereka maze ngo haboneka umumarayika akubita avuza ingoma maze rusuferi kubera ariwe yaragejwe abamarayika agenda kwiruka gushwanira uwo mumarayika ngo asanga umuntu adamu araho eva araho bituma abahinzi bavuga yuko abahinga barashobora gukora buri kintu cyose ariko gukora umuntu byaramunaniye nagenda babwire yuko satani ibintu byinshi arabizi ariko nk'uko twamaze kubibona ubwiwe n'ikiremwa cyaremwe n'imana ubwenge afise ni ubwenge yahawe n'imana nta kintu kiwe afise nta decuvertire yiwe afise ahubwo ibyo afise n'ibyo yahawe n'imana nicyo gituma twemeranya neza tudakekeranya yuko ubuhinga bwose bwo ku isi bwose butangwa n'imana n'ubwenge buva ku mana yamara